Soña eh, eh. Sueña que la ven volar Está buscando la luna eh, Nada que la pueda frenar Y nos quedamos en una Antes que empiece el Big Bang Vamos a buscarnos la luna Sueña que la ven bailar eh, eh. Sueña que la ven volar Está buscando la luna eh, eh, Nada que la pueda frenar Y nos quedamos en una Antes que empiece el Big Vamos a buscarnos la luna Sueña que la ven bailar eh, eh. Sueña que la ven volar Está buscando la luna eh, Nada que la pueda frenar Y nos quedamos en una Antes que empiece el Big Bang Vamos a buscarnos la luna Sueña que la ven bailar